шулам, хээрийн юм, мэрэгэн, сахилах зөрчигч зэрэг зохиолуудыг бүтэн хуйлбараар сонсохыг хүсвэл Эс аудио үзүүлж байна. Хэрв та бэлэн бол жихвчээцэн. Зохиолыг бичсэн Хайтан. Дуу оруулсан Б Оргил болд. Амиа нэхэв. Нэгдүгээр хэсэг. Сэргэлэн нэрэндээ таарсан сэргэлэн хөө хөрөнгөчөө аавын буйнаар гойж шалсаар байгаад 20 наснтаа хэн бүхний унаад байдаггүй чамин таргийг үн цохон авсан билээ. Контейнер боохтол аавтайгаа хамт шинэхэн машинаа тосч авсан хүү хөлн газар хүрэхгүй баярлаа нам. Найз нөхдөн чагж аваад хотын годамжаар салхи татуулан тавих гэнэ. Үеийн өгтийг дэрэгдэн суулгаад эр бэран үзүүлэн хурдлна гэж бодхоос гжиг нь хөрнө. Монголд буусан өдрийн маргаа шинэлгэхэд ижил тоотой шин дугаар, элдв даатгал гээд бүх ажлыг амжуулж гүйцсэн залуу ир орой хэрийн үед төлхүүрийн халаасалж аваад гарлаа. Хамгийн түрүүнд дүнжин гарвын дэрэгдэх найзынтаа очиж түүнийг аваад нисхийн замаар хурдлан давхахаар гიშгхэд цаг шөнийн 11-ийг зааж байлаа. Амны салиа нарилаагүй хөвгүүд шулуун зам дээр гэрлэн дохоовл анзаран хаазан гიშгхэд хурдны цаалт 120-ыг даваад удаж байваа. Яармаг өнгөрөн нисэх рүү өгсөх үед машин үрд гинт төсгийх дуугархан тэр Хөдөлгөхгүй хаазны гიშгүүрийг гიშгсэн ч хурдан овхан болж эхэллээ. Хөвгүүд бэби рүүгэн харж гайхасгийн байснаа аварын товчон дарж улбар шар гэрэл гэрэл зулсаар баруун тийшээ шахан цогслоо. Мэддэг юм шиг хамрыг нээж орхиод ээлжлэн харах үед мэддэгт мэрэгэн цоохор мэддэггүйд эрийн цоохор гэгчээр Хүний урманд энэ нь болохгүй болжсэн байхад татаад үзэх ухаан байсангүй. Хөт эмээл толгоогоо маажин зогсох үед найз нь арга сэдэн автоцун 3 руу залгах хар болов. Энэ зур сэргэлэн халааснаас нь тамхи гарган асааж уртаар сорогт зууран машиныхаа дугуур руу гарлаа. Гэтэл түүнийг дөнгөж харв үгүй юу? Баруун урд талын дугууны дэргэдүр машины доогуур ямар нэг зүйл мөлхөд орчих шиг санагдчихэ. Гайхсан сэргэлэн найзтай хэлэхэр хартал тэр удсаар ярьсаар байхад бол хөвгөн өнөөх дугууны дэргэд ирэн нэг гараараа машинаа тулаад явгансан. Толгоогоо доошлуулан машиныхаа доогуур өнгийн харлаа. Хинч байсангүй. Үхэн байна ч гэж харах хүлээ. Өндийн бацоод тамхихан үргэлжлүүлэн та таваам. Ээшин газар нисэлж орхиод найзыгаа дуудтал тэр яриагаа дуусгаагүй бол та. Ярих зуран алгасаар түүнээс нэлен холдож байна. Сэргэлэн шүлсийн газар ялбайтал нулимж орхиод машиныхан хамрыг хаагаар оролдож эхэллээ. Машиныхан хамрыг тогтоосон тэмдэглэгийг салгах зур хамар дээр хин нэгний төсгийтэл цогчхон тэр. Өцөжсөн сэргэлэн муухай хараагаад хой шухархад хамар тасгийн хаагдлаа. Төвний зүрх төг төгхийн цохилж амантана. Фүүч юм гөлөг минь гэж хараахаар эргэн тойрнон хартал найз нь өнөөх янзараа удсаар ярн зогсохож. Түүний дэргэд хинч байсангүй сэргэлэн нэг л эвгүрхэд тэр хорооллын золбон юмнууд эргэлдээд байгаа юм баг та. Эсвэл муур нохоо юм болов уу гэж бодсон нь машинтан суухаар яарлаа. Галга татан суугаад тоормсон гიშхэн машинын асаахаар товч тарвал машин зөв зүгээр асч байваа. Тэр арамдан хийгээд зөөлөн хөдөлж удсаар ярих пүүжигийн дэргэд ирэн сонгохоо нэгээд гайгүй юм шиг байна. Явах уу? гэж тонгон хэллээ. Пүүжээ удсан таслан хаалганы суухад сэргэлэнгийн чихэнд урдхан хоёр зэрэг хаалга хаагдах шиг сонсогдож гин. Гэсэн ч тэр элдвцүүл хэлсэнгүй. Найзад тундан овоо нэр хүндтэй бас хүү зоригтойгоор үнэлэгддэг хүү сүнс чөтгөр муур нохоноос айсан гэдгийн машиныхан учрыг олохгүй хөглөж ядаж байгаа үедэн хэлвэл ойлгохтой яриа гаргахгүйг сайн мэдэнэ. Гэсэн ч машин мөн л хурдалж өгсөнгүй. Моторон байдгаар нь чарлуулсан ч ойлгохтой хурдалж өгөхгүй байсан зэрэглэн э, маргаашл нэг сайн үзүүлэхээс уг нь орж ирсэн юм. Яагаад ингэж хтдаг байна? гэхэд пүүжээ харин тийм гэснээс чи сая юун хүнтэй яриад байсан бэ? Ямар хүн? Сайн намайг утсаар ярьж байхад чиний хажууд нэг эмэгтэй хүн байгаад байсан шүү дээ. Үсээ задгаа тавьчихсан. Гэж хэлэхэд сэргэлэнгийн нурууны хамаг шарус бослоо. Тэр хариу дуурсангүй. Харин жолоо барьж буй гарна чичрэн э. тоормзон дээрэн ухас ухасхийн гიშгэж эхлэхэд пүүжээ түүн рүү хартал хамаг царайн цонхийгоо зогсохгүй. Хүйтэн хөлс шанааг нь даган урдсах хаж. Гайхсан хөвгөн э. Сэргэлэн. Яаж гоо чи? Яаж уудгаа юм бэ? Мань барьмааргүй санагчлаа. Чи суучаач өгшөө. Манийга буулгаад цаашаа машин аваад явчих. Мань өглөө очиод агь. Гэхэд э, айгүй бол маргааш өглөө чи миний машиныг эвлэлсэн болоход гэж мэднэ. Сэргэлэн бол мэдхийр л хүн. Гэж дотор нь бодсон пөөжээ. Нөө яах юм бэ? Мань харин чамайг буулгаад тэндээс өөр явчих юм гэлээ. Пүүжээ жолооны ард суухад сандал хүйтэн байлаа. Монголд энэ загварын машин маш цөөхөн байдаг тул сүүлийн үеийн технологиг мэдэхгүй байгаа биз гэж өөртөө хэлээд машины арааг солиов. Сэргэлэн гэртэн орж ирэхэд аав ээж хоёр нь өрөөндөн кино үзэж байлаа. Тэр хувцастай чигээрийн хөнжилтөн шурган оров. Өглөө болоход тэр боссонгүй. Аав нь ажилдан явсан хойгоор ээж нь сэргэлэн сэрэн хижээлд нь явуулахаар ороод хүүгийн бараг таньсангүй. Учир нь түүний царай цонхигод нүдийг нь тойрон хөхөрсөн байхагаад хамаг биеийн халуун шатах авч өөрөө дагжин чичирж байх нь тэр. Ээж нь ааврын залгаж хэлээд хүүгийн аван эмнэлэг рүү яваава. Эмч өвддөг хийгээд хоолой жаахан улааснаас болж халуурсан гэдэг онож тавьснаас өөр зүйл хийсэнгүй. Сэргэлэн хижээлтэн явахгүй. Гэрээс энж гарахгүй. Хоолж идэхэн болж хүнтэй үг солихгүй дөрөв хонлоо. Энэ хугацаанд ээжав хоёр нь хамаг сайн гисэн эмнэлэг бүрээр дагуулan явах болов. Гэсэн ч тусыг эс олсноор тэд аргаан барж байлаа. Сэрэг хилэн шин унтгаан болж хариу бүрий болов уу буюу орныхон болон чигдэж суужхад чихийн дарамт чижирчсэн оноо. Харин шин дунд болоход тэр амандан ямар нэг юм өгөлсэр өөр цай халдата чихийн дарсан чихтэн муухай хашгирсаар нар мандахад бие нь муудаж ухаан алддаг боллоо. Айл хөршүүд нь эхэндээ цагдаа сэргийлэх дууддаг байсан нь сүүлдээ Хүүн мэдрэл модо болчихсан юм гинх өөрхий гэж өрөвдөн төвөгшөөхөн болжээ. Харин аминасан их хайрладаг ганц хүн нүдэн дээр турж эцээд хүн гэхэд хэцүү болоод ирэхин үйсэд галзуугийн эмнэлэгт арган барагтан хантав. Төвнийг машиныхан ард суулгахад л муухай хашгирч машинаас буухаар тэмцэлдэх болсноор айхын дөрөв хонлоо ээмд ээш тийш авч явахс аргагүй болж. Харин аавынх нь танилаар дамжуулан сэтгцэн нэмж залж авч оржээ. Хэр сэргэлэн гүзээд цочролд орсны улмаас үйлсэн сэтгцэн өвчин гэж оншлов. Харин тарихийг нарийн шинжлэх хэрэгтэй. Үүний дараа цагилгаан болон босод физик эмчилгээ хийж болох талаар зөвлөд явлаа. Харин ганц чулуу шүн хүүг бүтэн нойртой хонуулах үүднээс тайвшруулах тариа тарж өгчээ. Тэр шин сэргэлэн тун нь хідэрсэн тайвшруулах таринд даруулan нам унджээ. Гэвч түүний толгойд эсэм болсон бодол эргэлдэн юр болсонгүй. Үр цах үст. Өр дөрдийн шөнүүдэд орон дороос нь гарч ирээд чихэн дээр нь авралрын хажиграх залуу эмэгтэйчүүдийн хоол мөн сонсогдож эхэллээ. Сэргэлэнгийн хамаг биеийнхэн ширмэс татаад орилмаар байвч хоол нь гарахгүй босоо зугтмаар байвч гар хөл нь байдхан хуруунч хөдөлж өгсөнгүй. Хамаг биеийн шархран өвдөж эхлэхэд хүү доош харлаа. Орны хөл хэсгэр дөнгөж цохойсон урт үстэй Ямар нэг зүйл дээш авирсаар хөл дээр нь гарч ирэхэд сэргэлэн танив. Гамгийн анх машиныхаа голын толинд харснаас хойш олон шин өөрийг нь дагаж яваа өнөх үхэрийн зүйл байв. Тэр хаачмаар сэргэлэнгийн толгоор дөхөн мөлхөж ирэхэд тохойн додогшин эргэж цээжин бийн дээш харсан мөрдөн толгойн эсрэг тийш харсан тэр зүйлийн сэгсгэр их үсний цаана шүдэн хаврах шиг дотор ард сайлхам муухай чимээ өрөөгөр нэг хатана. Мөлгөх зураг урд ургасан хумсаран хүүгийн хөл гой цээжийг юучгүй самарцсаар явава. Нүрэнд нь тулж ирсэн үхэр ингэмтэн урт хилээрэн сэргэлэнгийн нүур амыг битүү долоож эхлэхэд хүүгийн хоолой сая нэг 50 гэдэг шиг болсноор тэр гэрээрийн дүүрэн муухай хашгирлаа. Энэ чимээр сэрсэн ээж аав хоёр нь гүйн эрвэл хөөгийнх нь хамаг бие амьтанд оруулчихсан юм шиг улаан ирэм болсон байв. Борхон шашин гэхээр хөхийнэд нь хурч үгийн муухайгаар доромжилж баг таван хангадаг байсан аав нь арга барагдахтан Додны найзаас нь сурглан байж мэрэгэн төргөн гэж битүүхэнтэй алдаршсан нэгэн лам дээр иржээ. Тэр хүн насарын гандингийн өндөр хэрэгм зэргийг хашилсан бөгөөд нас дээр гарсан тул их хэрэгт оролцсон болсон байжээ. Сэргэлэнгийн аав найзын хамт гуйж говьсаар 3 хоногт чихнийх нь гэдэс уртаа гэгч нь унжсэн хөгшин лам зөвшөөрөв. Гэвч тэр хөлмөөтэй тул гол явж чадахгүй бөгөөд хүүг авчир гэж даалгав. Сэргэлэнд тайвшруулах тарай тарж хүнжилд байгаад өвгөн ламын авчир гэсэн газар авчиржээ. Энэ бол хүнгүй хээр тал дээр татсан хоосон хашаа байв. Хашхаш 20 орчим метр болов гэлтэй. Энэ хашаанд зөөлөг байдхан зэрлэгч ургаагүй байла. Салхины аясаар сул шороо хөөрөн босхон энд адуу мал байсан эсвэл хэн нэгэн хүн үргэлж алхаж зөөллөж байдгийг харуулна. Шулам, хээрийн юм, мэрэгэн Сахилах зөрчигч зэрэг зохиолуудыг бүтэн хуулбараар сонсохыг хүсвэл